Тема 854. Платная продленка в игровой комнате. Сегодня встретила объявление на одной доске объявлений в интернете, что одна игровая комната при торговом центре в Астане, Казахстан, решила организовать у себя продленку для детей 1-4 классов. Судя по тексту объявления, в игровой комнате школьников будут не только развлекать, но и помогать выполнять домашние задания. Вполне неплохой вариант для детей, которым после школы некуда пойти и ни с кем делать делать уроки. Во всяком случае, делать уроки в компании сверстников всяко интереснее, чем дома одному. Помещение игровой комнаты в качестве помещения для платной продленки хорошо тем, что оно прошло уже все проверки на требования санитарным нормам и прочим требованиям, предъявляемым к детским помещениям. Торговые центры обычно расположены в удобных и привычных для людей местах, так как люди так и так обычно заходят в торговые центры каждый день за покупками, им не придется тратить особого времени на то, чтобы ребенка из продленки забрать, ну, какие-нибудь 15 лишние 5 минут. И игровой комнате хорошо, ее наличие в торговом центре гарантирует ей внимание со всех посетителей ТЦ. В любом торговом центре всегда много народа, так что клиентами будете обеспечены. Где еще можно открыть платную продленку? В библиотеке, книжном магазине, учебном центре, молодежном центре, в любом культурном месте, где есть большая светлая комната и где ходят люди.